Tuana, Enes. Arkadaşlar bugün sizlerle Skyward çekeceğiz. Arkadaşlar şimdi odaya girelim hemen. Odamıza girelim. Oda hiç yok da şuraya girelim arkadaşlar. Arkadaşlar burası İngiliz serveri. Böyle uzun sürecek herhalde bu başlaması. Arkadaşlar Bandicam da çekiyordum. Görüyorsunuz şu tepede. Özür dilerim arkadaşlar. Şu tepede şey var zaten. Bandicam'da çekiyordum. Low serverinde yok Legends'te. Yani 10 dakika çekiyorum arkadaşlar. Benim internetimde biraz kötü yani. Ve bu Legends. Arkadaşlar biliyorsunuz 2 bölüm çektik. Bu iki, ikinci bölüm için fazla şey izlenme onun için bakın kaç beğenme biliyor musun? Kaç like biliyor musun? Arkadaşlar 60 like dedim bana yeter valla. 60 like dedim bana yeter. Ben öyle şey değil. 60 like yeter valla. Ben bu oyun amacıyla çekiyorum arkadaşlar. Eğlence amacıyla para şey yok bunda. Ben de şunu alalım şunu şunu şunu şunu. Şöyle arkadaşlar kalsın artık elmas karışımız. Ne yapalım nasıl? Alalım da aşağıya atarız şuraya aşağı atalım. Numaradan aşağı atalım. Arkadaşlar şu adama gidecek mi? Şu adama gidecek. Arkadaşlar Allah'tan var ya. Tam shift'e basıldı burada. Arkadaşlar az daha düşüyordum. Skin almayı şuradan. Aa bu da gitti aşağı herhalde. Hile yaptı. Bıç yoldu bıç. Şimdi arkadaşlar. Burada birisi şey varmış şu adam var. Arkadaşlar çabuk gidelim o adam bizi. Kimse bizi yalan o kapmadan. Hop hop hop bu adam gelmiş bu adamı öldürmüş herhalde. Öyle gözüküyor bakın arkadaşlar. Ama biz onu öldürebileceğiz mi bilmiyorum. Sıçtık. Sıçtık valla adam canımız çok az kalmıştı. Ya! Allah'ım yolu sana yardım et. Allah'ım. Allah'ım yolu sana yardım. Hım. Şükürler olsun.

Okay.